assalomu alaykum aziz obunachilar va aziz yurtdoshlar sizlar bilan har doimgidek doktor sabirov azizlar agar kanalimda yangi bo'lsangiz kanalimga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying bu sizga bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi ya'ni esingizga solib turadi azizlar hozir gaplashib o'tadigan mavzuimiz juda ham qiziq mavzu albatta bu ko'pchilik erkaklarga kerak mavzu e, bugun jinsiy olatni o'stirish uning razmerlari normada qancha bo'ladi va necha yoshgacha o'stirish mumkin va qanday yo'llar bilan e, kattalarda jinsiy olatni o'stirishimiz mumkin ya'ni katta qilishimiz mumkin bugun shu haqida gaplashib o'tamiz kanalda bo'lmasangizlar ketdik jinsiy holatni hozirgi kunda o'stirish bo'yicha juda ham internetda ko'payib ketgan reklamalar videoroliklar juda ham ko'p albatta bularni hammasiga ishonish shart emas masalan hozirgi kunda har qanday mazlar gellar yana bir dori darmonlar chiqib ketganki что sizni jinsiy holatingizni bir oyda yoki ikki oyda o'n besh kunda deb ham aytib qo'yibdi o'stirib beramiz uch to'rt santimetr besh santimetrgacha o'stirib beramiz deb qo'yibdi albatta bularni hammasi yolg'on bularni hammasi pul ishlash ha to'g'ri tushundingiz pul ishlash siz tushunmaysiz e, bu e, o'ylaysizki shu dori yoki shu gel sizga yordam beradi va sizda e, holat o'sadi deb o'ylaysiz yo'q albatta bu hammasi xato bu sizni pulingizni shilish shuning uchun azizlar bu hozir gaplashib o'tadigan mavzuimizni yaxshilab tinglab oling bu sizga foyda bo'ladi degan umiddaman azizlar o'rtacha jinsiy holatni normada bu o'n ikki santimetrdan o'n ikki santimetrdan o'n sakkiz santimetrgacha bu norma hisoblanadi bu irrogirованный holati ya'ni ko'cha tili bilan aytganda turgandagi holati endi yotgandagi ko'cha keltirib aytadigan bo'lsak yotgandagi ya'ni neerogirованный состояниеda holatda bu yetti yarim o'n santimetr atrofida bo'ladi bu normada qalinligi ya'ni e, uch uch yarim santimetrgacha bo'ladi azlar bu normadagi jinsiy olat edi endi e, agar jinsiy olat kichkina deb aytiladigan bo'lsa e, bunda jinsiy olat o'n ikki santimetrgacha bo'ladi bu jinsiy olat kichkina deb ataladi agarda jinsiy olatni razmeri turgan payti ya'ni эрогированный payti sakkiz o'n santimetrdan kichkina bo'ladigan bo'lsa bu mikropenis deb ataladi endi hozirgi kunda har qanday rekordlar urilyapti va literaturalarda ham shunaqangi razmerlar borki ya'ni jinsiy olatni eng katta razmeri bu yigirma besh o'ttiz santimetr oralig'ida uchrab turadi albatta bu e, juda ham kam va noyob e, turi ya'ni kam uchraydigan e, razmer hisoblanadi bunday katta olatni ishlashi katta so'roq ostida oddiy qilib aytganda bunday katta olatlar jins olatlar ko'pga bormaydi azizlar endi bizlar bilib oldik normada va kichkina holati va mikropenis juda ham kichkina holati necha santimetr bo'lishini bilib oldik Э, endi э, jinsiy holatni yoshga qarab ham э, o'sish e, normasi bor hozir mana shu yerda tablitsa chiqadi mana mana shu tablitsa orqali bilib olishingiz mumkin e, necha yoshda jinsiy holatning razmeri necha santimetr bo'lishini o'n yetti yoshdan e, bu o'rtacha o'n olti yarim santimetr bo'ladi deb aytilgan bu o'rtacha hammada emas shundan keyin 18-19 yoshda bu yarim santimetrga kichayadi va shu bilan jinsiy holat ketadi o'zgarmaydi endi bu e, vaqt o'tishi bilan ya'ni qarigan payti yana ham kichayish ehtimoli bor azizlar e, yana bir savol kelib tushgan e, shuni ham aytib o'tib ketishim kerak ya'ni yosh bolalarda jinsiy odatning kichkinaligi bu og'riqli nuqta hozirgi kunda sababi bizni ota onalarimiz o'z farzandlariga yaxshi qaramayotganidan e'tibor bermayotganidan albatta hozirgi kunda e, ota onalar e, befarq bo'lib qolmasligi kerak o'z farzandiga uni albatta urolog andrologga e, endokrinologga ko'rsatib turishi kerak bo'ladi azizlar agar farzandingizda jinsiy holatni kichkinaligini sezayotgan bo'lsangiz albatta vaqtni o'tkazmasdan urolog andrologga uchrashishingiz kerak bo'ladi undan keyin esa albatta endokrinologga ham uchrashishingiz kerak bo'ladi albatta buni vaqti e, uzog'i 13-14 yosh shu shungacha olib kelsangiz albatta e, sizni farzandingizga yordam berish ehtimoli juda ham ortadi agar vaqt o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz bu sizni farzandingizni e, taqdiriga juda ham katta ta'sir qilishi mumkin kelajagiga azizlar endi mavzuni eng asosiy joyiga keladigan bo'lsak ya'ni jinsiy olatni o'stirish aytib o'tdik e, mazlar gellar hech qaysi yordam bermaydi bular hammasi pul ishlash shuning uchun e, hozirgi kunda e, buni ikkita ya'ni uchta turi bor bu birinchisi xirurgik xirurgik operatsiya yordamida jinsiy olatni o'stirish keyingisi xirurgik bo'lmagan ya'ni bunga ekstenderlar vakuum pompalar va strechlar kiradi bularni hammasini hozir ko'rib o'tamiz uchinchisi kombinirованный ya'ni operatsiyadan keyin mana shu aytganlarimni ya'ni ekstenderlarni taqib qo'yish bularni hammasini hozir ko'rib chiqamiz jinsolatni operatsiya yordamida o'stirish qanaqa bo'ladi ko'pincha bu hozirgi kunda ligamentotomiya qilinadi ya'ni jinsiy holatni ko'rmayotgan qismini tashqariga chiqarish ya'ni e, jinsiy holatni ushlab turgan e, joyni kesib qo'yiladi hozir sizga buni ko'rsatib o'taman mana tasavvur qiling bu sizni jinsiy holatingiz mana bu jinsiy holat bu boshchasi bu jinsiy holatni mana shu yeri ko'rinib turadigan joy bizga ko'rinadigan joy bu esa bizga ko'rinmaydi operatsiyaning maqsadi mana shu yerdagi jinsiy holatni ushlab turgan joyini kesib qo'yadi kesib qo'ygandan keyin bu ushlab turgan joyi pastga tushadi ya'ni ko'rinadigan qismga o'tadi bu bizga jinsiy holatni katta qilib berishga yordam beradi ya'ni ikki besh santimetrgacha katta qilishi mumkin albatta bu operatsiya oddiy operatsiya emas hozirgi kunda bu operatsiya jinsiy holatni o'stirishda katta e, rol o'ynab kelyapti endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak ekstenderlarga o'tadigan bo'lsak bu e, operatsiya emas e, ya'ni operatsiyasiz jinsiy holatni o'stirish bunda qanaqa bo'ladi ekstender va vakuumli pompalarni ishlash mexanizmini tushuntirib beraman mana bu sizni jinsiy olatingiz bu esa vakuum pompa yoki e, ekstender ham bo'lishi mumkin bu e, jinsi olatni e, o'stirishga juda ham yordam beradi mana bu vakuum pompa yordamida jinsi olatni o'stirishni hozir sizlarga tushuntirib beraman buni bu vakuumni pompa mana oddiy qilib tushuntirib chizib qo'yganman bu sizni jinsi olatingiz albatta bu vakuumni pompani albatta 6 oy ichida bu effektini beradi ya'ni 3-5 santimetrgacha jins holatni o'stirib beradi buni mexanizmi qanday bu e, vakuum o'ziga vakuum e, ya'ni tortib turadi ekstender va vakuumli pompalar ham bu jins holatni e, tortishish tortish yordamida jins holatni o'stirib beradi albatta bu yillar davomida yo'qolib ketmaydi e, va sizga jins holatni o'stirishga yordam beradi albatta bularni ishlatishda urolog andrologga uchrashishingiz kerak bo'ladi o'z boshimchalik bilan bu vakuum pompa ekstenderlarni ishlatishingizni maslahat bermayman azizlar bu aytib o'tganim xirurgik bo'lmagan metod edi endi kombinированный metodni aytib o'taman ya'ni birinchi ligamentotomiya qilinadi ya'ni aytib o'tganimdek mana bu yerda ushlab turadigan joyini kesib qo'yiladi keyin esa ligamentotomiyadan keyin ekstender vakuumli pompalar bilan jasoratni o'stirishsa effektini oshiradi ya'ni hozirgi kunda juda ham ko'p qo'llanib kelyapti shu kombinirованный metod yani bu jasoratni siz o'zingiz xohlagan darajada o'stirib berishga yordam beradi azizlar bugungi mavzuyimiz sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa albatta kommentariyga yozib qoldiring albatta o'qib chiqib javob berishga harakat qilamiz sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi kanalimga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin va albatta menga minnatdorchilik bildirish uchun kommentariyga rahmat deb qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim xayr salomat bo'ling sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling